алюминийдин натрийдин гидроксиди менен болгон реакциясы алюминий амфотердүү металл кислоталар менен да негиздер менен да реакцияга кирет алюминий пластинкасын жылытылган натрийдин гидроксидинин эритмесине салабыз натрийдин гидроксиди алюминийдин сырткы оксид кабыгына эритет андан кийин суу алюминийди кычкылдантат акырындан алюминийдин үстү суутектин катиондорунун көбүкчөлөр менен капталат алюминий болсо ашыгы менен алынган негиз натрийдин тетрагидроксон аминатына айланат